こんにちは、粟田洋介です。今日はこの T ペンでコインパースに絵を描いていきます。これは布に絵を描くためのペン、T ペンと言います。T シャツなどの布製品に絵を描くときに私はこのペンをよく使っています。で、使い方なんですが、こうしてキャップを開けてペンをこうやって潰します。こうやってぎゅーっとインクを押し出すって感じですね。 そうするとペンの先からゆーっとインクが出てきて絵が描けるというわけですケチャップのボトルみたいな感じです色もこのホワイトの他にブラックそれからグレーのモノトーンそれからレッドブルーイエローグリーンネイビーブラウンそしてベージュこういったタイプの色の他に蛍光色もありますそしてパール系の色 まあメタリックな感じの色ですねそれからラメタイプの色ですねキラキラと綺麗です私が今使っているのはクリアゴールドシルバーの3色なんですけど他にもいろいろなラメの色があります今日は色遊びを楽しもうと思いますまずは赤でうっかりしていました中に下敷きを入れるのを忘れてしまいました これをしないとペイントがパースの裏面に移ってしまうことがありますちょうどいいものを見つけましたイラストレーションボードの切ったやつですねこれをパースの中に入れます 今度は絵の具という感じの使い方をしますベージュに蛍光ピンクを混ぜますもうちょっとピンクが欲しいかなこんな風に色を混ぜて好きな色を作ることもできますそして今度は筆を使って描いていきます 絵の具が足りなくなってしまったのでもうちょっと作りますここにちょっと黄色を足したら面白いかななんか水が混ざってるみたいで なんか滲んできますこんな風になったのは初めてです結構古いやつだからかもしれませんなので新しいので書きますさっきの古い T ペンは67年前に買ったやつだったと思います新しいので書くとさっきみたいな問題はなくなりました さっき猫の周りをわざと塗り残したのですがこういうバッグの塗り方の場合は猫は布地の色を残さない方がいいような気がしましたでも猫はこのままにしたいのでバッグをしっかり塗ることにしましたもちろんバッグもモチーフも布地の色を残しても良いのですが今回はバッグを塗ることにしました 黄色は入れようと思っていたのですがこのままの黄色だとバッグに塗っても浮いてしまうので白を混ぜました 今度は別のコインパースに絵を描いていきます。T ペンのペン先が詰まって描けないので同じ色の別の T ペンで描きますペンの先が詰まる理由はペン先に残った絵の具が乾いて固まってしまうからですでもそうなるには普通結構時間がかかります さっきの T ペンはかなり前に買ったものなので中の絵の具自体の水分が減って固まりやすくなってるんだと思いますこれもペン先が詰まっていますなので直接出して筆で描こうと思いますこれも古い T ペンで固まりやすくなっています実は今朝ペン先を変えたばかりなのです 絵の具が硬くなりかけているのが筆で描いててわかりますペン先の掃除にはクリップを使いますこうやってクリップを押し込んで固まった絵の具を押し出しますそれで詰まった絵の具を 引っ張り出しますこの方法は乾燥する前だとできないんですけど乾燥してからやるとすっごい綺麗に絵の具が取れますまあこれは私がやってる方法なのですが他の方法をご存知の方がいらっしゃいましたら是非コメントで教えてくださいこれはさっきペン先が詰まってたやつですね これも筆で書きますどうせ詰まるからペン先は変えません蛍光パープルに白を混ぜて 蛍光グリーンと色のトーンを合わせますこれもペン先が詰まっているので外して交換します 私はここにペン先をキープしてあります良さそうなのを見つけました私はペン先をまとめてキープして詰まったやつはあの箱に入れて乾燥してから乾いた絵の具をクリップで剥がしますクリップはペン先の穴を掃除するのにちょうど良い太さなのです 2つのコインパースが完成しました日向に置いて乾燥させますそれからこの日はあと2つのコインパースに絵を描きましたさりげない色合わせで描くのがすごく楽しかったですこれはさっき描いたやつですねこれもです